啊。 Foute keme la fwa André, André Fale arrive Afane chepu Foute keme la fwa André, André

prononcer les derniers mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. À ah, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour les son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des que le Seigneur vous bénisse. Merci Studio du Président.